सो गाइज यहाँ चाहिँ मेरो साथी पुरा घाँस काटिरहेको छ घाँस पनि पुरा होइन कति फास्ट काटिरहेको छ कि ओ एकचोटि तेरो नाम भन् त उठेर एकचोटि हेलो गाइज त्यही त एकचोटि गॉड